esperou solita Por tu regresso. En la luna china Fortalece aí Meu coração Daquela força Meu coração coração, daquela força. Grande Xavier. Mestre dos mestres. não quiser filmar não e não sou maior que antes. queria desejo no Natal, não sabia Disseram que Deus não me esqueceria A faca me adiantava E assim foi o meu começo Pedra bruta, não pedra polida Talhado nas calçadas que vivia Com os professores na rua aprendia O mundo que me abraçava